Давайте узнаем, как называют себя и свой язык на другом берегу реки Арас. Для этого хочу вам продемонстрировать коротенькие ролики. Парсы не да, Парсы башарсан. Türkçü necə? Türkçü başarsan. Türkçü dörd dilimizdir də. Azəri necə? Azəri bilsən. Azəri mən bilmirəm nə dilidir, nə mənədir, nə cürdür. Hələn sən nə dildə danışsan? Mən türkçü öz dilimiz. Yaz, Azəri başarsan, nənə. Azəri bilmirsən nə deyil. Türkü başarsan. Türkü bir İngiliz'den. Nere İngiliz'i başarsan. Yok bakalım, hiç Almanı. 5 ələm televizyonda da. Azəri başarsan məni. 5 dəfə mən ələm. Azəri, ya Azəri bilmirsən. Yox, yox, ələm televizyonda danışırlar. Ha, elə səslərini eşidirəm. Bilmirəm. Bir ona görə Nə, nə, Azəri, ya Azəri bilmirsən nə deyir. Hələ mən nə bilim axı Azəri oynamağı desən həmən bilirəm axı. Azəri, ya Azəri dili. Azəri nə mənədir? Azəri dili yox, mən bilmirəm. Türkü başarsan. Nə türk? Türkü də. Bilimizi öz dilimizi danışırıq. Fəth, yox, laf. Deyirəm, sən farsı başararsan, heç başarmasan. Azəri necə? Azəri necə başararsan? Azəri nə? Azəri bir dildir da, başararsan. Türkü necə? Türkü də ki, belə də, bu türkü danışır. Hə, və bu Azəri deyil, Azərilər kimdir? Azərilər? Hə. Azərilər Ola demirəm, onların şöhrəti azardır. Deyirlər ha, Azəri dili olanlar, onlar kimdirlər, sən tanıyarsan.